ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген аллах тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын таусылмастай көрінер мынау күйкі тіршіліктің күйі бір күні кіл түзіліп адам баласы жиған тергенін артына тастап ақыреттік өмірге кете барады өзімен бірге бақи дүниеге апарар жалғыз серігі иман ғана ал иман кемелдігіне жеткізер жолдардың асылы сабыр екен бүгінгі әңгімеміз де осы сабыр жөнінде болмақ сауалдарымызға дінтанушы мәди ахметов жауап береді мәке арнамызға қош келдіңіз қош болдық алдымен енді мынау сабыр сөзінің тілдік және шариғи мағынасына тоқталып кетсеңіз бисмиллахи рахмани рахим рамазан құтты болсын бәрімізге енді сабыр деген сөз арабшада да қазақшада да сабырлықты білдіретін сабыр дейді енді шариғаттағы ғұламалардың айтқан мағынасы қандай да бір келген сынаққа ә, наразылық білдірмей оны уайымдамай және де тілмен оған ешқандай ә, арызданбай ә, соған көну айтады яғни ә, денемен де ешқандай оған қарсы әрекет жасамау бәрекелді ә, енді мынау сабырдың қандай түрлері бар енді сабырлық жалпы негізі сабыр бөлінеді ғой енді ең бірінші өзіңе өзің сабыр болу қалай өзің өзің сабыр болу дегеніміз адам өзі сабырлыққа басу ә, бұрынғы ә, күйгелең тіршілікте болса да ақиреттік жұмысыңда болса да әрдайым жаңағыдай алла тағалаға тәуекел етіп ә, сабыр болу мысалға алла субханала тағала құран кәрімде айтады рахмани рахим лұқман сүресінде лұқман өзінің баласына айтқан алла тағаланың құранда айтылған сөзінде иә балам ә, намазыңды оқы жақсылыққа шақыр жаманшылықтан тый және өзіңе келген сынақтарға сен сабыр бол міне бұл ең маңызды істер дейді көрдіңіз ба яғни жеке адамға өзіңе өзің сабыр болу дегеніміз ол құлшылығыңда сабыр болу жаңағы басқаларға тек қана өзің жақсылықты меңзеп жақсылықты үлгі жақсылықты уағыздап және жаманшылықтан қайтару басқаға айтпастан бұрын сен соның бәріне өзің істеуің керек соның бәріне өзің үлгі болуың керек өзің намазыңды оқуың керек өзің жақсылықта болуың керек өзің жаманшылықта ешқашан көрінбеуің керек міне осының барлығы дейді азмл умр бұл маңызды бірақ араб тілінде сөзде азм деген яғни ұлық өте маңызды нәрсені айтады сонда өте маңызды жұмыстардың бірі дейді құлшылыққа да сабыр керек қой әлбетте әлб... сабырсыз адам сабырсыз адам барлық жерде берекесін жоғалтып алады ол құлшылығында да ол э, жаңағы дүниесінде де ол жүрген жүрісінде де қазақша айтқан кезде сабырсыз адамның сөйлеген сөзінде де пәтуа жоқ дейді қазақ айтады сол секілді э, барлық кезде сабырлы болуға тырысу керек иншалла әлбетте ол екі адамның қолының, қолынан келе бермейді оның барлығы алланың бұйыруымен болады иншалла алланың бергенімен болады енді мынау ә, сабырлылық күнделікті өмірімізде қалай көрінеді енді сабырлылық дегеніміз э, енді күнделікті өмірде байыпты өмір сүру ғой қарапайым өмір сүру э, не нәрсе енді тағдыр деген әрқилы ғой бірақ не болса да алла субханала тағала адамның тағдырын өзі ә, э, аршы жаратқан кезде өзі тағдырын жазып қояды мысалға адам баласының тағдыр туралы тағдырда сабыр болу туралы құран кәрімде алла субханала тағала айтады аузу биллахи мина шайтани ржим бисмиллахи рахмани рахим аса асаба мин фил арди фи анфусикум илля фи китабин мин ан инна залика хадис сүресінің жиырма екінші аятында ә, шындығында саған ә, келген барлық тағдырыңда жазылған жер бетінде және де өзіңнің нәпсіңде де болған барлық қиыншылықтардың барлығы алла тағала алдында э, алланың бәйім болған кітабында анық болған кітабында жазылған дейді ол аллаға әлбетте жеңіл дейді яғни алла субханала тағала бізді жаратпастан бұрын бүкіл әлемді жаратпастан бұрын ә, э, аршын жаратты да сол арш ә, э, содан кейін бүкіл әлемнің тағдырын жазды сол тағдырда әрқайсымыздың күшіміз жететін нәрсені өзіміздің жолымызға жазды яғни тағдыр өзі бұл керемет нәрсе кейбіреулер ойлайды тағдыр деген ол біз алла тағала пешенемізге жазғанды ә, біз соны көреміз деп дұрыс алла тағала пешенемізге жазады бірақ оны біз қалағанымыздан жазады яғни алла тағала бізді жақсы сондай жақсы біледі біз нені қалайтынымызды қалай жүретінімізді нені таңдайтынымызды біледі сол адам сон егер құдай емес сақтасын адам жаманшылықты таңдауға бейім болса оның тағдырында сол жаманшылық жазылады ал жақсылықты таңдау бейім болса әлбетте жақсылық жазылады сол секілді өмірде де мысалға қандай да бір қиыншылық келіп жатса алла тағала құранда айтқандай біз сізде сендерге өздерің көтере алатын сынақты береміз дейді сол сынаққа сабырлы болып сол сынаққа көніп жақсылығын ә, сауабын алладан күту енді ә, өмір болғаннан кейін біз бойымызды бір ашуға жеңдіріп қойып жатамыз ә, сондай кезде біз мен енді бір сабырсыз екенмін деген бір ой қалыптасады мүмкін мысалы қалыптасуы мүмкін сол ашуды алып келіп қалған ашуды ә, жеңудің жолдары қандай мысалы қалай жеңуге болады қалай өзімізді өзіміз ә, тәрбиелейміз ол енді өзімізді өзіміз тәрбиелейміз жаңа бір ауыз айтып кеттік қой бәрі алланың бұйыруымен болады өзімізді тәрбиелеуге де алладан тіленіміз ең бірінші дұғамен дұға одан деген әрекет ә, қандай әрекет әрекет қылған кезде бір ә, ұрып бірдеңкені мынаны істе мынаны істе деген оның әңгімесі жоқ ең бірінші өзіміздің мінезімізді түзету ғой мінезімізге жаңағы сөйлеген сөзімізге жалпы адамның ә, қандай мінезде екеніне байсалды ма әлде қайырымды ма мейірімді ма оның мінезі ұшқалақ па соның барлығын білу үшін адаммен бір екі үш күн жақсылап тұрып сөйлесу керек адамда не бар соны тілімен шығарады өзі бетінде жүзінде болады адамда сабырлық болса ол сабырлы болады адамда жаңағыдай өзі бір жақсылықта жүрген адам болса сөйлеген сөзі де бір жақсылықтың төңірегінде болады жаңағыдай басқадай бір қиын жағдайларда жүрсе айтатыны құдайым өзі сақтасын сондай болады яғни өзінде қандай нәрсе бар соны адам айтады қазанда не бар ә, тіл шөміш соны, соны алып шығады дейсіз ғой алып шығады дейсіз ғой иә сондықтан ылғи тілімізді ең бірінші тілімізді түзетуге ә, тілімізді түзегеннен кейін иншалла құдай қаласа ол ақыл ойымыз тазарады ақыл ойымыз тазарғаннан кейін жүрегіміз де нұрланады да ал екеуі ол тіліміз түзу болмаса жаңағы әрекетіміз қазақ бекер айтпайды ғой енді жалпы халықтың сөзі ақымақ бас қол аяққа тыным бермейді дейді сол егер құдай өзі сақтасын тілің мен сөзің ақылың таза болмаса сабыр болмаса онда сенің қол аяғыңда да тыныштық жоқ ал енді мына басымыздағы басымызға бір келген бір қиындықтарды өзгеге айту бір сабырсыздық болып санала ма әлбетте сабырсыздық болып саналады жаңағы айтқанымыздай сабырлықтың өзі шариғаттағы ғұламалардың айтқан сөзінде айтады шәкуа қылмау дейді яғни келген нәрсені басқа біреулерге шағымданбау тек қана алладан басқа көрдіңіз ба мысалы пайғамбарымыздың хадисі бар мұсылманның әмірі мұсылманның жағдайы неткен жақсы дейді егер оған бір жақсылық келсе оған ол шүкір етеді ол оған сауап дейді ал енді біреу бір сынақ келсе ол оған сабыр етеді ол оған сауап дейді мұсылманда жаңағыдай осы сабыр болған кезде шүкір болған кезде ол иманның екі бөлігі деп пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты иман екі бөліктен тұрады деді біреуі шүкіршіліктен біреуі сабырлықтан дейді осы болған кезде әлбетте адамның өмірі түзеледі осы екеуі болған кезде адамның өмірі жақсарады адам кейде дүниені қуам деп сабырсыздыққа салынады тағы да айтқан сөздері бар сахабалардың сен өлім қандай хақиқат болса бұл дүниеден адам қалай өлетіні белгілі болса дәл сол секілді сен осы дүниеге келген кезде саған да алла беретін рызықтың хақиқат екендігіне сен дейді оған сен сенген кезде жүрегіңе сол ұялаған кезде сенде сабырлық болады сен алланың құлы екеніңді білесің алла тағала сені жаратты қандай кезде де өзің жақсылықта болсаң алладан жақсылық келеді құранда айтылған секілді егер сендерге бір жақсылық келіп жақсылықта болсаң оны алладан аллаға шүкір айт ал егер бір жаманшылық істесең өзіңнен көр дейді да нәпсіңнен көр дейді яғни барлық нәрсе алланың қалауымен болады жаманшылықта жақсылықта бірақ жақсылықты құдайға шүкір альхамдулилля алланың қалауымен сен жақсылықты таңдап алсаң таңдап алған секілді жаманшылықты да алланың қалауымен таңдап аласың бірақ жаманшылықты таңдағаның үшін өзің жауап бересің жақсылық ол әлбетте оның сауабын аласың енді бір ә, тумысынан бір ашу, ашушаң күйгелек адамдар болады сол адамдардың біраз ә, сабырлы э, сол адамдар сабырлы салмақты бола ала мысалы өмірде қандай ә, оған бір жаңағыда бір жауап беріп кеттіңіз енді қандай бір жаттығу дейміз ба қандай жолдар бар енді соның салмақты болудың жоқ негізі тумысында адам мынандай болады мынандай болады деген осы сол, сол пікірге мен көбірек кішкене жансақ деп ойлаймын неге өйткені пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтады адам баласы туған кезде барлығы фитраты мұсылман болады дейді яғни барлығының фитраты бірдей мұсылман алла субханала тағалаға мойынсұнғыш болады бірақ оны тәрбиесі әке шешесі тәрбиелей отырып ол біреуі мәжүс ортасына қара әке шешесінің тәрбиесіне қара біреулер жаңағы мәжүси болады отқа табынады біреулер жаңағыдай насрани болады иконаларға табынып жүреді біреулер басқа басқаға кетіп қалады дәл сол секілді ол тәрбиеге байланысты болғандықтан ол өзін өзі тәрбиелеу керек егер жас баланы кезінен біз баланы тәрбиелеу деген не мысалға біз қазақта тәрбие деген сөз жоқ болған ғой біз қазақ отырып болып бір баланың миына құятындай бір нотация оқумен тәрбиеленбегенбіз біздің қанымызда ондай жоқ біз әке шеше үлгі көрсетіп ата ана үлгі көрсетіп тәрбиелеген ол бала дүниеге бала жатырға түспестен бұрын әке шеше ешқашан ол харам жемеген ә, жаман сөз сөйлемеген қазақтың қандай да бір әдеби кітаптарын оқысаң қандай да бір жаңағыдай фольклор тарихқа көз салсаң ә, бір ешқандай бір персонаж кездестірмейсің мен былай айтқанда мен өзім кездестірмедім оқыған кітаптарым үшін отырып алып әкесі баласына ақыл айтып отырғанын не болмаса бір өсиет айтып отырғанын сен сондай бол балам әйтпейді деп жоқ бала анау қазақтың мақалы бар ғой әкеге қағып оқ жонады шешеге қағып тон пішеді дейді шеше көрген тон көрген оқ жонады сол ғой сол ол тәрбие сондай болған жаңағыдай ұяда не көрсе ұшқанда соны соны көреді тәрбие соны көрген біз әкемізге қарадық атамызға қарадық әрқайсымыз осы қазірде екі сөзіміздің біріміз кейде біз мақтанамыз ғой менің әкем осындай молда болған ғой менің әкем осындай батыр болған менің әкем сондай ол біздің генімізде қанымызда жатқан нәрсе соларға қарап үлгі алдық енді бір мынандай бір мәселе мысалы қазақта өзі ә, э, салқынқандылық деген ұғым бар және қызбалық деген ұғым бар осындағы салқынқандылықты мысалы сабырлық деп айтуға бола ма мысалы әлбетте салқынқандылық дегеніміз ол э, қандай кез болса да ең бірінші ақылға салып жаңағыдай дұрыс жағын шешімін қабылдау қызбалық дегеніміз ол келген нәрсемен да э, ақылыңа келген нәрсемен әлбетте ең бірінші шайтан саған жаманшылықты ақылыңа келеді әлбетте сенің ол жаңағыдай адам ол тек қана бір ә, кенеттен келген бір іс зат не болмаса амалды ғана емес ол әрдайым мысалы көшеге шыққан кезде де ең бірінші кездескен адамның түріне қарағанда да шайтан саған ой салады е мына өзі қандай адам деп бұл қандай сахабалардың өмірбаянын айтсаң сахабалардың жаңағы қоғамға Э, жаңа жеке тұлғаға деген қарым қатынасына қарасаң олар ең бірінші кіріп келген жерінде отырған адамдардың барлығын өзінен жоғары көрген әйгілі сахаба хазіреті әлидің мынандай бір сөзі бар мысалы ә, адамның денесінде бастың орны қандай болса ә, иман тұрғысында сабырдың да ә, орны сондай деген жалпы мынау сабырлы болудың бір пайдаларына тоқталып кетсеңіз сабырлы болудың пайдасы енді пайғамбарымыздың заманында да сабырлық туралы көп үлгілер көп қой бір күні бір әйел келеді әйел қатты ауырып жатыр сырқаттанған соған наразылығын білдіріп жатқан кезде пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассалам соған айтқан хадисі сен сабырлы бол дейді мынау денеңдегі ауруың ол денең өзіңнің жүрегіңдегі татыңды кетіріп жатыр дейді ыстық от темірдің татын кетірген секілді дейді жаңағы қандай да бір ә, бізге келген сынақ ол ауру болсын ол бір құдай өзі сақтасын бір бәле болсын бір э, оның барлығы бізді сынау үшін келген нәрсе да э, соған сабырлы болып ә, соған көнсек ә, мейлі көндіксек ә, көну бір бөлек көндігу бір бөлек қой көну сен өз еркіңмен көнесің көндігу сені көндіреді мейлі көндіккен күннің өзінде де сол жаңағыдай ешқандай бұл ә, адам баласына ә, алладан басқа тірі жанға ә, тіл тигізбей сабырлы болсаң иншалла ең үлкен пайдасы осы дүниедегі қателіктерің істеген күнәларың кетеді бұл ә, кейде бір адамдар ойлайды оны дұрыс күнә кетеді дейсіздер алла тағала оның бәрі ақиреттік қой дейді жоқ ол ақиреттік емес адамның жаңғыз ақиреттік емес дегім келеді да адамның күнәсі кешірілген кезден бастап адамның сол мезеттен бастап адамның өмірі өзгереді немен өзгереді одан жаманшылық кетеді жаманшылық кетті ма оның орнын сен толтыруың керек саған мүмкіншілік келіп отыр жақсылыққа көрдіңіз ба ол осы дүниеге де береке келіп жатыр ол және де ақиретіңе де береке келіп жатыр соның хайыбын алладан күтіп ақыбын алладан күтсең әлбетте ол жаңағы хазірет алидің айтқанындай болады иншалла ол ә, сабырлық деген ол көрінбейтін нәрсе бірақ жаңағы айтқандай сіздің бүкіл он екі мүшеңіздің біреуін керек десеңіз көп мүшеңізден артық нәрсе ә, сол он екі мүшеңізді сақтайтын да сол сабырлық он екі мүшеңізді бәлеге ұшыратпайтын да сол сабырлық сол он екі мүшеңізді жақсылыққа апаратыныңыз апаратын да сол сабырлық адамның өмірінде енді ыыы э, тақтайды тегіс емес қой енді иә. ол мысалы жақсылықтар да келіп жатады адамның басына бір ә, э, жамандықтар да келіп жатады мәселе ыыы э, бұндай емес енді мәселе сол келген тағдырға маңдайымызға басымызға келген дүниеге ыыы қалай кәдімгі реакция білдіру ғой енді бір сөзбен айтқан кезде біз қалай соны қабылдаймыз содан ыыы біздің жаңағы алатын сауабымыз немесе жаңағы бізге жазылар күнә осы немізге байланысты осы амалымызға байланысты емес па енді иә әлбетте бұл туралы пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның айтқан хадисі бар дейді сабырлық ол бірінші соққы келген кезде сабыр болу дейді бұл бұл жерде де бір ә, сахаба әйел туралы ол кісі баласын жоғалтады содан кейін қатты уайымға беріледі ә, көптеген ә, сабырсыздыққа салынады сол кезде пайғамбарымыз оны сабырға шақырған кезде ол көріп тұрмайды есіктің ар жағында қақпаның сенің басыңа ол келмеді ғой дегендей қылып сөз айтады да сонда пайғамбарымыз айтады саған келіп айтып тұрған алланың елшісі деп сол кезде ой мен қателік жібердім кешіріңіз деген кезде пайғамбарымыздың айтқан сөзі сабырлық ол ең алғашқы соққы да дейді сол секілді соған мінезіңді тәрбиелеу ол айтуға оңай әлбетте бірақ істеген кезде өте қиын ә, жаңағыдай кейде бір болмашы зат адамды бір өзінің күнделікті бір іс әрекетін өзгертіп жатады күнделікті бір істеп жүрген мінезін құртып жатады а кейбір кезде енді сабырлы болған жігіттер құдай сақтасын бір таудай бірдеңке бір келіп жатқан кезде де мұң етпей отыра береді соны санамен ұғу деп ойлаймын мен иншалла ең бірінші санамен тілмен руханиятпен оны қабылдау денемен қабылдау дененің ауыртпашылығын көтеру ә, денемен ә, жаңағыдай ә, бір әрекет жасау оның барлығы ең бірінші санамен болған кезде ғана жүзеге асады бір адам болады мысалы осы әсіресе рамазан кезінде дінге бет бұрып жатады мұсылман адам дейік мұсылман адам дінге бет бұрды ол алдында бір құлшылықтың есігін ашпай жүрген ә, содан кейін ол қой мен тастаймын бәрін дейді сол бір ауыз сөзді ниет алла тағала оған тастатады құлшылықтың есігін ашқызады жақсылыққа келеді содан кейін жүргеннен кейін бұл жиырма жылдан кейін отыз жылдан кейін алла тағала береді бәрі бір күнде болмайды ғой иә он кейбіреуге тез жыл бес жыл он жылдың ішінде мінезі түзеліп шығады біреулер жиырма жылда тәрбиеленеді сөйтіп тәрбиеленіп шыққаннан кейін одан кейін ойланып отырған кезде не дейді а менің құлшылықтың есігін ашпай тұрған кездегі өмірім мен одан кейінгі өмірім екеуі екі түрлі дейді адамның сабыры басына бір басқа бір қиындық келген кезде таразыға түсіп жатады мысалы жай күнде бір сабырлы болып көрінген адам басына қиындық келген кезде бүкіл кәдімгі сол сабырлығынан айырылып тіпті құлшылығын да тастап кетіп жататын ағайындарды білеміз осы осы нені білдіреді мысалы пайғамбарымыздың хадисі бар адам баласы адамды дініне байланысты сынайды деді егер оның діні діндарлығы ә, биік деңгейде болса альхамдулилля алла тағала оның сынағында биік деңгейге қояды пайғамбарымыз ибн абдуллах бин аббас радиаллаху анху айтады бүгін пайғамбарымызға кірдім пайғамбарымыз қатты уа уа деп ыңқылдап ауырып отыр дейді пайғамбарымыздан сұрайды я расулалла сізге алла тағала ауруды басқа қарапайым адамнан екі есе қылып бере ма деді иә деді ең бірінші қатты сынаққа түсетін алланың нәбилері пайғамбарлары деді екінші одан кейін соған ұқсайтындар яғни елген елгендер содан кейін адамның дініне қысапталып беріледі деді ә, енді бұл сабырлық дегенім жаңағы өзіңіз айтқандай тек қана қиыншылықта келетін нәрсе емес сабырлық өзі түр-түрге бөлінеді бағана жіктеуін айтуда кішкене тақырыбымыз ауытқып кетті тек қана өзің ғана емес сабыр болу енді сабыр дінде дінде сабыр болуың ә, жаңағы туған туысқаныңа сабыр болуың бала шағаңа сабыр болуың пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар бес нәрсе бар дейді оның қадірін білмеген кезде бес нәрседен қасірет шегеді дейді бірінші ғалымдардың діни ғалымдардың қадірін білмеген кезде діннен қасірет шегеді дейді екінші әміршілердің қадірін білмеген кезде дүниесінен қасірет қасірет шегеді дейді үшінші жаңағы туған туысқандарының қадірін білмеген кезде жақсылықтың қадірін білмейді дейді төртінші көршінің қадірін білмеген кезде ол өзінің өзіне келетін пайданың қадірін білмейді дейді төртінші туған өзінен шыққан жанұясы мысалы әһіл дейді ғой әйелі бала шағаның қадірін білмеген кезде ол өмірінің тәттілігін білмейді дейді тәттілігінен қасірет шегеді дейді міне осы жерде не нәрсенің қадірін білмей біз сауырсыздыққа салып жатсақ біз әлбетте қасірет шегуден құдай өзі сақтасын бұл зиян шегіп жатамыз иә э? қасірет енді өте қатты айтылған сөз бірақ пайғамбарымыз ескертіліп айтқан нәрсесі құдай өзі сақтасын қасірет шегуден ә, сол секілді э, қандай кезде болса да біз ә, көрші қоларымызға сабырлы боламыз ә, пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар ә, жәбірейіл жәбірейіл әлейхисаламның маған көрші туралы айтқан қайталап қайталап айтқанын көрген кезде мен ол маған мұрагерлікке қала ма деп өсиет болып айтыла ма деп қорықтым дейді да көшінің хақысы болған кезде пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар иә өзіңе жақсы көрген нәрсені көршіңе жақсы көрмейінше сенің мұсылманшылығың толық емес дейді осының барлығы сабырлықта көрдіңіз ба осының барлығы сөйлеген сөзіңізде сабыр болу істеген ісіңізде сабыр болу және де өте маңызды нәрсе алла тағала кейде біреуден құран аятты айтқан аятты айтқан секілді ауду биллахи минаш шайтанир режим бисмиллахи рахманир рахим уәлә нәблуәннәкум бишайин минәл хауфи уәл жуи уә нақси минәл амуали уә самарат біз сендерді сынаймыз дейді не қорқынышпен аштықпен және мал мүліктерің жақындарың және өздеріңе берілген рызық самарат деген жеміс жидектен солардан кемітіп дейді осы сабырлық болып тұрса да енді ислам ғұламалары айтады да енді жақсылықпен де сынайды дейді жақсылықпен қалай сынайды сізге беріп сынайды да молшылықпен молшылықпен сынайды бір қуанышпен сынайды қуанышта қандай боласың ол кезде сен кім боласың жаңағыдай біреуді кедейлікпен сынап жатса біреуді байлықпен сынайды ол байлықты қайда жұмсайды қалай табады байлықтың келуі де өзі үлкен сынақ оны жұмсау да үлкен сынақ Э, мысалға біз дүние сынақ бәлкім сынақтың ауруда э, сол шығар сол шығар иә сіз оны сынақ деп ойламайсыз шайтан сіздің ойыңыздан алып тастаған оны сынақ деп көрдіңіз ба а ол да сынақ демек өмірде сынақ емес жоқ барлығы сынақ балағат жасыңнан бастап өзіңе өзің жауап беретін күннен бастап анау табытқа түсетін күніңе дейін сол мезетке дейін саған сынақ сөйлеген сөзің сынақ айтқан ісің сынақ жаңағыдай содан кейін ғой сахабалардың көбі бізге есеп бер өзіңе өзің есеп бер дейді хазірет омардың айтқан сөзі бар радиаллаху анхудың қиямет күні мизан таразысына салынып есеп болмайынша күнде кешке өзіңе есеп бер дейді не істедің не қойдың қандай жақсылық әкелдің ә, құдай сақтасын қандай жаманшылық кенеттен істеген иә. болсаң білмей істеген болсаң сен оны қалай жуып шайдың ә, соған әрекет қылдың ба соны оны істемеген кезде анау қазақ қаннан қаперсіз өмір сүру дейді ғой бейғам болу қаннен қаперсіз өмір сүру ә, керек десең пайғамбарымыз ескерткен хадисі бар қиямет қайым жақындаған кезде менің үмметімнен дейді сондай адамдар пайда болады ә, бір қандай күнә істесе де үстіне шыбын қонғандай көрмейді жаңағы кешіріңіз жаңағы кедейлік дегеннен шығады жоқшылық дегеннен шығады немесе жаңағы молшылық пен сынау дегеннен шығады әні, бір пайғамбарымызға ә, салаллаху алейхи бір адам келіп мен сені жақсы көремін деген кезде ол кісі онда кедейлікке дайын болды. деген алла субханала тағала сіз бен бізді жаратқан секілді кедейлікті және ауруды ә, не нәрсе бар біз білетін нәрсе соның бәрін алла тағала жаратты ә, енді ол соның барлығы не үшін жаралды десеңіз сынақ үшін жаралды сол бір пендеге сізбен бізге енді ол пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи кедейлерді жақсы көрді сахабаларды ә, әлемнің төрт бұрышына жібереді ғой патшаларға ислам дініне шақыр сол кезде рим императорының алдына барып отырған кезде қайсардың алдына барып отырған кезде ол сұрақ қояды ол пайғамбардың артынан ергендер байлар ма күштілер ме әлде әлсіздер ме кедейлер ма дейді сол кезде айтады иә ә, барған сахаба жоқ оның артына ерген көпшілігі кедейлеу әлсіздеу дейді. а міне шын пайғамбарлықтың аламаты осы дейді оның артына ергендер әділдік іздеген жаңағыдай қиыншылық көрген кедейлеу мен ә, болады дейді бұл жерде де айтып отқан нәрсе пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кедейлікке шақыру емес кедейлікпен сыналу кедейлікке шақыру болатын шақыру деп түсінетін болсақ онда хазірет алидің мына сөзі бар төрт нәрсе бар дейді оның азы да көп болады дейді біріншісі ол ауру қандай да бір ауру тікен кірсе де тісің ауырса да жай ғана кішкене басыңның сақинасы ұстаса да ол біз жай ғана деген айтқан нәрсе бірақ ауырған адамға ол жай болып көрінбейді оның азы да көп болып көрінеді дұрыс па екінші нәрсе кедейлік дейді көрдіңіз ба кедейліктің азы да көп ол кедейлікке түскен адам кедейліктің тұңғиығына түсіп кеткен адам ол жерден шығу өте қиын одан шықпағаннан кейін ол жаңағыдай сабырсыз сабырлығын да жоғалтады одан шықпаған кейін ол құлшылықты да тастап қояды жаңағы айтқан секілді үшінші от оттың да азы болмайды кішкентай абайламасаң бәрің жалмап жалпап өте шығады және де жауласу біреумен дұшпан болу хазіреті сүлейман алейхисаламның ұлына айтқан сөзі бар балам дейді мың досың болса да сен оны көп көрме дейді бір жауың болса да сен оны аз көрме дейді көрдіңіз ба сол секілді бұның барлығы ә, діндегі келген нәрсе ә, қандай да бір пайғамбарымыздың айтқан хадисі алла субханала тағаланың осы ә, құранның өзі мағына жағынан үшке бөлінеді ғой біріншісі бір аллаға шақыру ақида таухид төңірегінде болса екіншісі шариғат үшіншісі жаңағы қисса пайғамбарлардың өмірі әлемнің жаратылысы жаңағы жәннат дозақ туралы барзақ әлемі туралы қабір туралы сондай нәрселер соның ішіндегі барлық нәрсе бір сөз жоқ адамның өміріне керек емес құдай өзі сақтасын барлығы адамның өміріне керек пайғамбарымыздың жаңағы хадисінде айтқан иман екі ақ бөлік шүкіршілік және сабырлық иншалла сол бар нәрсеге қанағат қылып шүкіршілік ету ә, келген қиыншылыққа сабырлық ету иншалла пайғамбар саллаллаху тағы бір сөзі бар осы иман дегеніміз сабыр және кешірімді болу деген де бір сөзі бар екен иә, иә кешірімді болу осындағы ә, кешірімді болуында бір төркінінде ар жағында бір сабырлық жатқан сияқты мысалы әлбетте енді кешірімді болу кешірімді болу рақымды болу мейірімді болу бұның барлығы адамға алла субханала тағаланың өзінің ұлық сипаттарының біреуі адамға бұйыртқан ә? мысалы алла тағаланың сипаты болады адамға бұйырмаған сипаты бар ол, ол сипатты сен өзің де алғың келсе де ол, ол сипаттан сипаттансаң ол сен дозаққа кетесің мысалға тәкаппар алла тағала ұлық адам ұлық бола алмайды адам өзін өзі ұлықпын деп санаса ол тәкаппарлыққа ұрынады құранда және пайғамбарымыздың хадисінде ескертілген сөз бар кімнің жүрегінде шаңның тұзағындай тәкаппарлық болса ол құдай емес сақтасын жәннаттың иісін иіскемейді дейді жәннатқа кірмейді дейді көрдіңіз ба сол секілді ә, мейірімділік болу қайырымды болу кешірімді болу пайғамбарымыздың хадистері көп сол туралы мысалға кімде кім басқаға рақымды болмаса алланың рақымы болмайды дейді кімде кім басқаға кешірімді болмаса алланың кешірімі болмайды дейді сондай нәрселер мысалға жаңағы айтқан өмірдің барлығы сынақ дедік қой алла субханала тағала құран кәрімде айтады бисмиллахи рахманир рахим шындығында сендердің мал мүліктерің және бала шағаларың сендерге сынақ алланың жанындағы әжір сауап сендерге одан да қайырлы дейді алла тағала өмірде бізге ғибрат қылып көп нәрсені береді ә, біреу бар алла тағала бес алты бала берді анау бала шулаған кезде анаған бір сабырсыздық көрсетіп тіл тигізіп әй жетпеу деп жегесіне шығып жатады ә, бірақ сол саған көп бала берген бала біреудің арманы көрдіңіз ба жаңағы секілді бір сізге бір кішкентай ғана бір ә, шай ішпей қалған кезде басыңыз ауырады енді әсіресе басым ауырады шай ішпеймін мен сондаймын деп отыр жазылмайтын аурумен жатқан адамға сол сіздің сол ауруыңыз арман да көрдіңіз ба дәл сол секілді сіз жек көріп жүрген бір жұмысыңыз болуы мүмкін әйтеуір ол да біреуге арман дейсіз ғой ол да біреуге арман да жұмысы жоқ адамға арман жоқ адамға яғни бұл жерде енді ә, сіздің сөзіңізден түйетін ой ол сол барға ә, қанағат ету және шүкір ету ғой жаңағы бар дүниеге сабыр ету сабыр ету сабырлық болмаған кезде шүкірлік келмейтін секілді маған неге өйткені сен сабыр еткен кезде ғана барыңа сабыр етіп ә, барыңа да сабыр ету тағы да қосып айтқым келеді жоғыңа да сабыр ету барыңа сабыр ету дегеніміз не мысалы алла тағаланың тасымал дейсіз ғой мына кереметті қараңызшы ә, сіз туған күннен бастап дүниеден өткенге дейінгі сіздің қолданған заттарыңыз аз нәрсе емес соның барлығы үлкен байлық ол кедей адамның өзінің жеп ішкені соның өзі көп дүние алла тағала сен дүниеге келдің сен соның бәрін бір дорбаға салып саған тастап қойса үш күнде ұмытасың есіңді жимай тұрып әке шешең үш күнде ары кетсе бір ең енді бұл капиталды білетіндері мүмкін сақтап қоятын шығар бизнестің тілін тапқандар оның құнын ұққандар қалған халықтың 99 пайызы ол үш айда құртады ғой жоқ болады әке енді қазір біз ә, міне ә, алланың қалауымен қасиетті рамазан айында отырмыз ғой енді иә yeah. жалпы осы адамның бойында сабыр сабырды қалыптастыруда осы ораза ұстаудың орны қандай және жаңағы тарауих намаздарының жалпы осы қасиетті рамазан айының орны қандай е бұл үлкен неге үлкен дейміз қандай да бір құлшылық құлшылық түпкі нәтижесі осы сабырлыққа әкелу керек адамды қандай да бір оқыған намазың осы мына рамазанда айтып отқан нәрсеңіз оразаңыз пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар сенің жеп ішкеннен тыйылғаның керек емес егер бос сөзден жаман қылықтан тыйылмасаң дейді міне бос сөзден жаман қылықтан тыйыла отыра сен өзіңнің нәпсіңді тәрбиелейсің және де ә, шариғатта тыйым салынған нәрселер ол болмайтыны істелілу болмайтын ә, болмайтын жеп ішуге кейбір кездерде қатты арам болатын денсаулығыңа зиян болатын нәрселерден тыяды ал енді сен рамазан кезінде алланың бұйырған нәрсесі өзіңнің еңбектеніп тапқан өзің халал ғой деп адал ғой деп тауып алған нәрсеңді таңнан кешке дейін тиясың не алланың разылығы үшін ол да бір сабырлық сабырсыздық болса ол, ол екінің қолын екінің біреуінің қолынан келмейді көбі мысалға соның есігін аша алмай жүретіні ә, сол жүрегінде күмәні бар жаңағы қорқады шыдай дейді ғой шыдай аламын ба деп сөйтіп жүріп сау күнде сөйтіп жүреді де одан кейін бір ауруға ұшырап ол мүмкін істей алмай кетуі мүмкін құдайым өзі сақтасын сондықтан бұл үлкен сый қазіргі кезде дейді оразаны былай ойлап қарасақ қазір заманауи бәрін таға берген емес шынында қоғамда бар нәрсені айтасың ғой ораза деген кезде ең бірінші елдің бәрі улап шулайтын ауыз ашар ой ауыз ашамыз айтеміз бүйтеміз енді дұрыс пайғамбарымыздың хадистері бар ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар аузын ашқанда және алла тағаланың берген сыйында дейді сол енді оразаның негізгі мақсаты аллаға жақындау алла тағалаға жақындау алла тағалаға құлшылық ету алла тағалаға құлшылық етіп жақындаған кезіңде сенің жаманшылықтарыңның бәрі түседі де өзің сол жақсы адамдардың қатарына кіресің нұрланасың берекеленесің иншалла кемелденуге жол ашатын кәдімгі амалдар ғой енді осы кемел адам рамазан айында енді соңғы сұрағымыз алла тағаланың жаратқан иеміздің осы сабырлыға берер сыйы қандай мысалы сабыр еткен адамға беретін сыйы қандай бұны ә, бір ақ ауыз аятпен айтқым келеді аузу биллахи минаш бисмиллахи рахманир рахим инна аллаха маасабирин дейді шындығында алла тағала сабырлылармен бірге дейді енді өзіңіз таңдаңыз кіммен бірге болғыңыз келеді бүкіл әлемді жоқтан бар қылған сізді де жоқтан бар қылған жалпы сізге рух берген жан берген тән берген әлемді жаратқан ол уақытша дүние үшін енді мәңгілік үшін сол рухыңызды мәңгілік өмірге бейімдеген ә, сізге мәңгілік жәннат дайындаған өлмейтін бітпейтін өмір берген дәл сол кезде қараңыз мына қысқаша қамшының сабындай өмірімізде біз ырзығымызды алла береді бірақ ол ырзығымызды біздің өзіміздің әрекетімізге амалымызға харакетімізге байлап қойған ал енді ана жақтағы өмірің мәңгі өмірің бітпейтін өмірің сенің ырзығың ештеңкеге байланбаған қалауыңа ғана байланған сен не қалайсың алла тағала соны береді енді соның бәрін жаратқан бір алламен болғың келе ме әлде соның барлығына қарсы қоятын сені шайтан сонымен болғың келе ме оны өзің таңда алланың үлкен сыйы алланың өзі ал жәннатқа кіргенде жәннаттан да үлкен сый бар дейді ол алланың разылығы дейді дозаққа түскендерге, дозақтан да үлкен ғазап бар дейді ол алланың наразылығы құдайым өзі сақтасын сол ғой иншалла алла тағала сабыр қылушылармен бірге яғни <clears throat> алла тағаланың енді бір сөзін айтқан кезде ә, сабыр еткен пендесіне берерсі ол енді жаңағы жәннат қой енді жәннаттың жаңағы жаңғыз жәннат емес аға бұл алламен бірге болу деген ол жаңғыз жәннат емес ол алламен бірге болу деген ол ылғи осы дүниеңде де ақиретіңде де барлық кезде тек қана алламен бірге болу мына араби деген қазір мына заманымызға сай қазір шулаймыз ойбай доллар мындай болып кетті мынау андай болып кетті қымбат болып кетті қант жоқ болып кетті анау Араби деген ғалым болған екен сол ол заманда да сол инфляция бар ол заманда да қымбатшылық бар бір жапырақтан бір бөлкенан дейді да енді бір табанансы ғой бір динар болды ойбай енді қайттік дейді ғой сол кезде арабидің айтқан сөзі бар мейлі неге бір сол бидайдың бір дәнегі бір динар болмайды дейді мен аллаға құлшылық етем алланың құлымын алла мені ырзықтандырады Э? пайғамбарымыз мұхаммад мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның айтқан хадисі бар алла тағала айтады дейді ей адам баласы мен саған жеткіліктімін дейді көрдіңіз ба алла субханала тағала жеткілікті бізге барлығына біздің рызығымыз үшін де біздің дүниеміз үшін де біздің ақиретіміз үшін де менің бойынша ақылыма келген нәрсе ойыма келген нәрсе сол болып отыр неге өйткені алла тағала сабырлылармен бірге ол алламен бірге болу деген болды сен басқа нәрселердің барлығынан босатың деген сөз бәрекелді ә, мәке енді ә, алла разы болсын сізге бүгінгі мына қазіргі әңгімеміз бір ғибратты пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз енді ә, алла ісіңізге береке берсін әумин барлығымызға құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін студиямызда қонақта болған дінтанушы мәди ахмет мырза алла тағала баршамызды өзінің сабырлы құлдарынан болуды нәсіп етсін дейміз келесі жұмада жүздескенше